مثلا نعطي partage هذا اسم تاع الباجنا باش تكون ال page عجبتكم هذا ال lien نتاعها ال lien officiel نتاعنا باهي اليوم موضوع تاع الحلقة تاع اليوم باش نتكلمو على domain name gratuit اش معناها domain name gratuit معناها باش تحصل على دومين نايم عمرك الكل معناه ماهوش باش يقص حتى مرة في حياتك تبقى ديما تخدم بيه معناه باهي ثم لوجيسيال صغير هو أصله من أمريكا آه، بالتحديد من ميامي صنعه واحد آه، اسمه جون سميث آه، ingénieur كبير في شركة مايكروسوفت انتج البرنامج هذا هذا البرنامج هذا يخليك تخدم الدومين نيم جراتويت بوستين انا ركبت حد هذا اللي تاعنا هذا اللي تاعنا تلقاوه في ال description آه، بعد إيه. تكليكو على داونلود وتنساجي جاب ضيافة قهوة بلاديات تونسية وتقليديات تونسية استناو شوي ومشيت تفرج في التلفاز في الاصل شحال من هذا يفهمك واش تعمل بالضبط لي معناها les images كلش كيفاش تخدم بالضبط انا باش نوريك كيفاش يخدم معناها باش نفهمك معناها باختصار كيفاش البرنامج هذا شي يعمل بالضبط هذا الجزء تاعنا free domain كما تعرفين هذا البرنامج كي نحكو عليه به جيهون ندخل اي اسم تاع نحب يعني هذا اللي مقلبك هذا نسميه بوا ما نعملش بوا كوا هون قدام تختار شو آه، choisir آه، domaine et آه، extension .com .net .org .big .inf مثلا انا .net نكليك هوني كي تكليكي ثم يقول لك معناها يعطيك اللي مش للديمانش معناها المتطلبات تاع معناها تاع الانترنت هذه المتطلبات تاع السيد تاعك وين ينجم يخدم تختار انت اما هذه بيعطيك معناها الدومين يكفيك انا على هون هو يبيراتي فيه عاود كيما تو فيه يبدا يبيراتي في الدومين تاعك هوني هي يعني تحصلوا عليها من فايرزيلا ثم لوجيسيال اسمه فايرزيلا كي تخدم يعني ثم خدمة أخرى باش نعطيها لكم إن شاء الله المرة الجاية الخدمة هذه يعطيك فيه اف تي بي هاست معناها السيرفر باش تجيب عليه الفايرزيلا هذا شنو باش تخدم انت الوكيل تاع الباج باج باج ويب الكوداج وكل شيء تخدم هذاك يجيك في دي فيشي يقول لك اونجستري سي دي فيشي في بوان تي ام ال خاطر باش يجي بارجويو بوان تي ام ال هذاك باش تعمل له اكستراكسيون بالفايزل والفايزل باش كونيكتي هذا انت كي باش تدخلو دي باز والاف تي بي هوست واليوزر نيم باسورد بالفايزل تحولهم لنا تحولهم هون وتحط مثلا اذر كوموند مثلا نقول لنا فيزيت ماي ماي نيو ويب سايت مثلا ونعمل سيف يجي تكتب جود لاك وذ يو دومين صحيح معناها السيت معناها انت السيت هذا هذوما محطوطين ما نهبطناهم نحن في الفايرزيلا في الاكل في شيء تاع لي باج ويب تخدم عليهم انت بعدين يجيك في واحده في سيت كامل باش تبدل فيه في الفايرزيلا باش تبدل فيه باش تثبت مثلا نقول مثلا انت عملت مثلا سيت تاع العاب ولا افلام ولا كذا تمشي تلقاه يزن تشوفك الاكل في شيء تشوف عليه شيء مثلا المواقف تعمل عليه مليان تحطك في الباج اوفيسيال تاعك ولا في الباج برينسيبال مكتوب جي وفيديو مثلا هكا جي منه فيديو منه او حاجه اخرى منه كتمشي تمشي انت تمشي لك الفيشي صغير موجود تلقاه ديما موجودين هما حتى كي تحطوا معناها كي يعمل بيبليشن معناها يتحطوا في الزبالة كي ما يجي ما يجي نفس نفس الخدمة خدمها معنا ما يجي بانكو هذا الموقع هذا لي زيكون نجم تخلو بيهم حكايه لي زيكون هذوما اما بال معناها بال كيما نقولوا فيه بالكود بالكود ويب اتش تي ام ال بي اتش بي جافا سكريبت سي بلس بلس في جوك هكا انت هما هما ديك الشيء مثلا كيما افلام عربي افلام اجنبي اغاني برامج العاب هما ديك الشيء صغار des textes فيهم des langages langages هذوما مخدومين بهم الحدثين هذوما هذا كل واحد فيهم عنده langage مخدوم بيه واللي خاص بيه خطكم فيظل هذا هو اللي يجيب لكم هذا يجيب لكم الحكايه هذه كي تعمل save يقول لك صار يدخل انا صحيح عندي compte باش ما تقولوش عندي مش أنا عندي كونت عندي site web هذا ال site web هذا نينيت بون كوم نينيت بون كوم سي مون سيت اوفيسيل هذا السيت اوفيسيل تاعي وبصير تاع ما حبيتش نعطي برشا حاجات سيد هذا متاعي انا تختفي معناها تحب نقول انت عملت فورمونتاج سي تاعك مثلا هذوم معناها اكثر معناها في اللوجيسيالات تحتاجو اكثر بعد الفورماتاج كيما نقولو سكايب كيما سكايب هوني هذه سكايب تكليكي على سكايب تمشي جيت انستالي نجم تلجاج اكثر من حاجه في نفس الوقت سكايب Google Chrome مثلا آه وينرات وما عندكش وينرات VLC جافا هاي FileZilla هتلقاه هوني FileZilla وين اخر حشد Office Office 2007 ما جددتوش هذا تختار فيروس من الفيروسات تحب عليه اه antivirus من اونتي فيروسات تحب عليه Avira AVG Avast Essentials هون تنقل لوتيليزاتور معناها الحاجات تخدم بها هذوما تراكم بيها هذا سنة البشر استعرفوا تضغط اللي جمهور في فيسع هون تلقاو حاجة أخرى تاع تاع معناهاش جماعة هوني ستريم ستريم هذيك تاع جماعة تاع كونتو سليك هذيك جو أونلاين ميرسي بون آه، دونك على الواحد أنا كلمتكم توا معناها قبل المغرب شوي إن شاء الله شيء طيب للناس الكل وإن شاء الله تلقاوني إن شاء الله في حلقات أخرى مرحبا بكم مرة أخرى في ال page officielle بتاعي espace internet et piratage كما تو فيها هوني ان شاء الله تعجبكم وماذا بيا بنصمكم ماذا بيا تعملوا معناها partager الفيديوهات باش ال page تكبر